Έβαμε, Εσάς. Είμαι, περίμενε, να. Σε βολέψω εγώ τώρα εδώ. Βλέψτε τώρα εδώ. Ποιος είναι. Ποιος είναι. Εδώ, εδώ, εδώ, εδώ. Εδώ μωρή, εδώ. Ποιος είναι. Εδώ μωρή. Εδώ μωρή, έλα. Έλα Ποιος είναι. Ποιος είναι. Ποιος είναι εδώ. εδώ. Ποιος είναι εδώ, ναι. Όλο δεν θα τα κάνεις μόνη σου. Ε. Τι είναι ποιο Ποιος είναι. Ποιος είναι. Ποιος είναι, Μπέλα. Ποιος είναι. Ποιος είναι <laughs> με μελελε μπέλα. Ποιος είναι η κοπέλα μου μοφή? Ποιο είναι? Είσαι εκτζού. Αγγτζού είσαι. Ω, μπήκε μέσα στην ταριά.